Привіт, чувачки, це Олексій Чорний. Я сьогодні в шортах, а значить, я сьогодні менш некрасива подружка Каріни, ніж зазвичай. Сьогодні ми поговоримо з киянами про Стамбульську конвенцію, музику та Арестовича. Що по Стамбульській конвенції? Все чудово. Треба? Е, Ні. Чому? Тому що я не знаю, що це таке. Я не знаю, що це. Ладно, проїхали. Так щоб нас не били вдома. Ну, це як мінімум. Добре. Ну, це, це не як мінімум, Боже, це стандарт існування. Все добре, не нервуй, це добре, не нервуй. Це захист жіночої частини населення від домашнього насильства. Боже, чувак, я, я вас дуже люблю, тому що ви перші чоловіки, що загалом знають, що це, окрім мене. Арестович, да чи ні? І нащо? Да. Чому? Арестович, да тому що він е, точка вигане. Гарна ну, відповідь. Ну, це правильно, це правильно. Типу, треба, щоб такі люди були. Щоб правильно агресію сформувати людей. Ну, Нащо? Ну так, як слухай, повз те, що проходить, те, що він ну, каже, Воно, оці нам- воно нам треба? це ху**, ну, його треба гнати у шию. Ну це те, що він сказав про ЛГБТ, те, що він сказав про активістів, це Робить свою справу. Я думаю, він просто заспокоює націю. Ми ж такі, що нам треба. Треба оце. Всі ми актори, країна акторів. Яку пісню ти найчастіше слухав за два останні місяці? Може бути дуже соромно. Тимур Муцураєв паси свічі. Моя повага. Пацики на моциках з повним баком бензика. Кайф. Підкручує чорні вуси. Боже, навіть не знаю, що це таке. Я обов'язково послухаю після цього. Несмачний мед називається. Це наш чорнавий українець <laughs> знімав. Дуже класний трек. По смолому waiting for Nela. Став би дибомчук. Це електромет, е, українська фан. Шариш. Дякую, що подивилися. Ставте вподобайки, дзвіночки і пишіть, що саме ви хочете дізнатися океан в наступному випуску.